जाभाको एरे अपरेसन्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं कसरी क्लास एरे इम्पोर्ट गर्ने र एरेमा सामान्य कार्यहरू गर्ने यो ट्युटोरियलमा हामी प्रयोग गर्दै छौं 11.10 जेडीके 1.6 र इक्लिप्स 3.7.0 यो ट्युटोरियलको लागि तपाईसँग जाभामा एरेको ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने कृपया सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला एरेको कार्यहरूको मेथड एउटा एरेज भन्ने क्लासमा उपलब्ध छ तिनीहरूको प्रयोग गर्न हामीले त्यो क्लास इम्पोर्ट गर्नुपर्छ यसो यो स्टेटमेन्टले गरिन्छ इम्पोर्ट java.util.arrays विराम हामी हामी क्लासबाट एउटा मेथड प्रयोग गर्न सक्छौ डट र मेथड नेम थपेर गर्छौ त्यसैले arrays to string मतलब एरेज क्लासबाट toString मेथड अब इक्लिप्स मा जाऊ हामीले पहिले नै एउटा एरेज डेमो क्लास बनाएका छौं अब क्लास एरेज इम्पोर्ट गरौ इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट क्लासको परिभाषा भन्दा पहिले गरिन्छ त्यसैले पब्लिक क्लास पहिले टाइप गरौ इम्पोर्ट java util arrays अर्धविराम यो स्टेटमेन्टले भन्छ जाबामा util भन्ने एउटा प्याकेज छ जसमा क्लास एरेज छ र यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ अब एउटा एरे थपौं मेन फंक्शन भित्र टाइप गरौ int, marks, खुल्ने र बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेटहरु बराबर ब्राकेट भित्र 2 7 5 4 8 अब हामी एरेज क्लासमा उपलब्ध मेथड प्रयोग गरी यसको स्ट्रिङ रूप पाउछौं र यसलाई प्रिन्ट गर्नेछौं त्यसैले टाइप गरौ string m capital S T R बराबर arrays dot to string parenthesis parenthesis भित्र एरेको नाम दिने छौं जुन मार्क्स हो अब यो स्ट्रिंग मेथडले एरेको स्ट्रिक रूप दिने छ हामी मार्क्स प्रिन्ट गर्नेछौँ त्यसैले टाइप गरौ सिस्टम डट आउट डट भित्र टाइप टी आर अब आउटपुट हेरौ त्यसैले प्रोग्राम सेभ र रन गरौ हामी आउटपुटमा टु स्ट्रिङ मेथडले एरेको एउटा स्ट्रिङ रूप दिएको छ अब एरेको वस्तुहरू मिलाउन सिकौं त्यसैले लाइन एरेज स्ट्रिङ पहिले टाइप गरौ एरेज डट सर्ट भित्र एरेने मतलब मार्क्स क्लास क्लासको सर्ट मेथडले यसमा पठाइएको एरेको वस्तुहरू श्रेणीमा मिलाएर राख्छ अब हामी एरे मार्क्सको वस्तुहरु मिलाउँदै छौ र अनि यसको स्ट्रिङ रूप प्रिन्ट छौ आउटपुट हेरौ त्यसैले सेभ र रन गरौ हामी आउटपुटमा देख्छौ सर्ट मेथडले एरेको वस्तुहरु सानोदेखि ठूलो मिलाएर राखेको छ याद गर्नुहोस् सर्ट मेथडले स्वयं एरे नै बदलेको छ यस्तो प्रकारको सर्टिङलाई इन प्लेस सर्टिङ भनिन्छ यसको मतलब वस्तु भएको एरे सर्टिङको कारणले बदलिएको छ हामीले हेर्ने अर्को मेथड फिल हो फिल मेथडले दुई आर्गुमेन्टहरू लिन्छ सर्टिङ लाइन हटाऊ र टाइप गरौ arrays डट फिल ब्राकेट एरेको नाम मतलब मार्क्स यो हाम्रो पहिलो आर्गुमेन्ट हो र दोस्रो चाहिँ एरेमा भरिनुपर्ने मान हो हामी सिक्स दिने छौं र अर्धविराम सेभ र रन गरौँ हामी देख्छौं नाम जस्तै fill मेथडले दिएको आर्गुमेन्ट 6 ले एरे भर्छ हामीले हेर्न लागेको अर्को मेथड भनेको copy of हो हामी एरे मार्क्सको सबै वस्तुहरू एरे मार्क्स कपीमा कपी गर्दै छौं त्यसैले arrays.fill हटाऊ र टाइप गरौं इन्ट स्पेस मार्क्स copy खोल्ने र बन्द हुने स्क्वायर ब्राकेट अर्धविराम अर्को लाइनमा टाइप गरौ मार्क्स कपी बराबर एरेज डट कपी अफ भित्र मार्क्स कमा 5 अर्धविराम यो मेथडले दुई आर्गुमेन्टहरु लिन्छ पहिलो आर्गुमेन्ट तपाईले जहाँबाट एरेको वस्तुहरू कपी गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नाम मतलब मार्क्स दोस्रो कपी गर्ने वस्तुहरूको संख्या यहाँ हामी 5 कपी गर्ने छौ अनि arrays.stringमा मार्क्सलाई मार्क्स कपीमा बदलौं अब प्रोग्राम सेभ र रन गरौँ हामी देख्छौं एरे मार्क्स का वस्तुहरू एरे मार्क्स कपीमा कपी भएका छन् अब यदि हामीले कपी हुनुपर्ने वस्तुहरूको संख्या बदल्यौं भने के हुन्छ हेरौं 5 लाई 3 मा बदलौं सेभ र रन गरौ हामी देख्छौ पहिलो तीन वस्तुहरू मात्र कपी भएका छन् अब यदि कपी गर्नुपर्ने वस्तुहरूको संख्या एरेको जम्मा वस्तुहरूको संख्या भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ हेरौ त्यसैले 3 लाई 1 मा बदलौ प्रोग्राम सेभ र रन गरौ हामी देख्छौ अन्य वस्तुहरूमा डिफल्ट मान सेट गरिएको छ जुन 0 हो अर्को हामी एउटा मानहरूको पंक्ति कसरी कपी गर्ने हेर्ने छौं त्यसैले कपी अफ लाई कपी अफ मा र एकलाई लाई 1,4 मा बदलौं यो मेथडले सूचक 1 देखि सुरु गरी सूचक 3 सम्मका सबै वस्तुहरू प्रिन्ट गर्छ सेभ र रन गरौँ हामी देख्छौ सूचक 1 देखि 3 सम्मका सबै वस्तुहरू कपी भएका छन् याद गर्नुहोस् हामीले हाम्रो आर्गुमेन्ट 1, 4 दिएका छौँ तर पनि सूचक 4 को वस्तु कपी भएको छैन खाली सूचक 3 सम्मका वस्तुहरू मात्र कपी भएका छन् यो दिएको सीमा भन्दा पहिले रोकिन्छ त्यसैले यो व्यवहारले श्रेणीको निरन्तरता पक्का गर्छ 0,4 ले सूचक 0 देखि 3 सम्म जनाउँछ 4,6 ले सूचक 4 देखि 5 सम्म जनाउनेछ त्यसैले यसले 04 06 बराबर 05 जस्तो गर्छ यसले हामीलाई ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं कसरी क्लास एरेज इम्पोर्ट गर्ने एरे कार्यहरु जस्तै to string sort copy fill आदि गर्ने बारेमा एरेज इक्वल्स मेथडको बारेमा पढ्नुहोस् र यसले के गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् स्पोकन को प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यो लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट संक्षेपीकृत गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact at spoken tutorial dot मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorg e intro मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा कारखाना नेपालको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद म मन्दिरा बिदा चाहन्छु नमस्कार